අපේ ස්කෝලේ එකපාරක් හරිද බබා? ඔව්. ඔයා කියන්නේ ඔය හිටපකපන් තියනන් දන්නවනේ කොල්ල කොල්ල අතර පොඩි පොඩි වලි සීන්ද? ඔව් යනවනේ පොඩි පොඩි ඇටැක් සීන් යනවනේ. පොඩි වලි සීන් ඒ කාලේ. හරිද? දැන් නම් ඒවනේ දැන් ළමයි හරි අහිංසකයි යන්නේ ඉතින් දැන්. ඒ යන්නේ මේ කෙලිම ඔන්ලයින් තමයි බබා ඉතින් ගහ ගන්නවා නම් ගහ ගන්න දැන් අවිල ගේම් ගේම් වලින් ගහ ගන්නවා. දවසක් ඔය වගේ දැන් අපේ සෙට් එකට ඇටැක් කරන්න සෙට් එකක් ආවා. ඒ වගේ ආවා දැන් කට්ටියක් ගහ ගන්න. වලි වලට කොතනක හරි ගර්ල් කෙනෙකුත් සම්බන්ධයි කියලා මං අහලා තියෙනවා. කොහෙද ගෑනු සම් සම්බන්ධ නැත්ත කියන්නකො විනාශයක් කොතන්න අනිවාරෙන් එතර ඉන්නවා අපි නැතුව බබා ඔයාලට වලියක්වත් දාගන්න බැරිය <laughs> වලියක් දාගන්නත් අපි ඉන්න ඕනේ අනේ වන්ද අනිවාරෙන් චීත්‍යයක් ගවුමක් එතන තියෙනවම තමයි කොහෙන් ගරි කලවම් වෙලා ඉතින් දැන් ඔයාට කියන්න දැන් මේ පැත් අර අර ස්කෝලේ සෙට් එක දැනෙනවා අපිට ගහන්න හරි දැන් ඉනවා ගහන්න දැන් අපේ සෙට් එක මෙහෙම ඉන්නවා හරි දැන් අපි අපේ ඉන්නවා අපි අපිට හරියම ලයිලා දෙන්න තුදෙනෙකුත් හිටිය අපේ සෙට් එකේ චන්ඩි ගෙන්න ගන්නවද පිටින් <laughs> අපිට දැන් බබා දැන් කරන්න දෙයක්වත් නෑ දුවන්නත් බෑ ගහන්නත් ඕනේ ගහන්නත් දැන් මොකද්ද වගේ එකක් තියෙනවා හරිද ඊට පස්සේ අපේ හිටිය අයියා කෙනෙක් පොඩ අපිව ලීඩ් කරන ඩයල් එක න්යා කිව්වා මෙතන ඉන්න උන් එකෙක්වත් හරි එකෙක්වත් බය වෙන්නේ නෑ හරි බය වෙන්නේ නෑ එකෙක්වත් මෙතන ඉන්න උන් අපි ඔක්කොම එකට එමු ඔක්කොම එකට එමු හරි නේද හරි මේ මොකටද අපි අපි උන්ගෙන් කුටි කන්නද අපි ඉන්නේ ඈ බලාගමු කොහොමද කොහොමද බබා ඉතින් හරි <laughs> ඊට පස්සේ කිව්වා රයිට් දැන් මෙතනින් කවුද ඉස්ලාමයන් ඉස්සරහට ආ කවුද ඉස්සලාම යන්නේ? ඔක්කොටම බය කරලා ගන්න කවුද ඉස්සලාම යන්නේ? බාන්න ඉස්සලාම බාන්න කොන්දක් තියෙන එක වලින් මම ඉස්සරහට හරි කවුද යන්නේ? මම මම කියලා කියනවද? මම මම ඉස්සරහා. අරියක් ඉස්සරහින් මම. දාරුට කියන පොළු කඩාකට දෙන්න දැන්ගෙන අපිට මම ඉස්සරහා තනියම. අරියක් ඉස්සරහ. අර අපේ අයියා කෙනෙක් කියනවා මල්ලිඹගෙන මාරාඩම්බරයියා ෂක් මාර කොන්දක් වෙනකොල් එක්ක මල්ලි මෙච්චර කට්ටිය එකට එනවන ඔබ අඩියක් ඉස්සරහට තියලා ආවනේ මල්ලි ඒක තමයි තමන්ගේ කමුණුවෙන් ඉස්කෝලේ කමුණුවෙන් මාර මොරාල්ලයක් තියෙන මල්ලියා ඕන දෙයකට අපි ඉන්නවා පිටිපස්සේ මල්ලි යමන් ඉස්සරහට බයින තුයමන් හරි මන්නේ දඩ වෙච්ච දේ අඩියක් ඉස්සරහට තිබ්බනේ මේ බං මං හිටපු තැනම හිටිය අනිත් තුන් අඩියක් පස්සට තියලා ඒ වුණා මං හිතුවා පොලිමේ කොටමෙ උන් ඉස්සරහින් ඉඳලා ඉස්සරහින් ඉඳලා කියලා නංගි මේ <laughs> ඒ කාලේ මං කොට නෑ හරි. දැන් කොට උනේ. ඒක.